وين؟ ملعب يمكن حديقة شوف الدرج شلون شوفي سبحان الله شغل شغل سيبك سيبك ايش دقك ايش هي؟ حصل سته يا رجل سته جديد هذا مصنع تصنيع يا رجل سته هالشباب

هنا في المكنه اه اه اه والله العظيم هذا ترى بلقى مركب درجه باريحيه اي والله عند البركه هاي بركه حديثه هاي شكلهم اسكت اللي عند الدار دفنوها يا رجل ان شاء الله لانه القناطر زي هيك معناته في فراغ والله تنفضح ممدوح ليش دفنوها؟ دخلها تصدق هذا وين نظيفة لابسين انت عمي لا لا قديمة قديمة قديمة هي الحجر القديم القديم هي هذا وغايه الأسود الأسود اللي فوق